hari yang Allah Ta'ala panggil mereka itu. Panggil orang-orang syirik, orang yang banyak dosa, orang yang banyak diraka kepada Allah. Walaiyazubillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم ۖ فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون آيات 74 dan 75 surah Al-Qasas kali yang ketiga Allah Taala panggil wa yauma yunadihim dalam surah Al-Qasas ni. yunadihim iaitunya hari yang Allah Ta'ala panggil mereka itu. Panggil orang-orang syirik, orang banyak dosa, orang yang banyak diraka kepada Allah. Dan ingatlah pada hari kiamat, Allah akan menyeru mereka lalu bertanya. Allah lebih tahu tapi tanya lagi untuk nak menjadi orang itu sendiri jawab dengan mulut mereka mano dia sekutu-sekutuku yang kamu anggap mereka menjadi Tuhan dan dapat memberikan pertolongan ni soalan ni tak ada nuk kepada jawab pe. Allah Ta'ala lebih tahu dan lebih ada laktan dalam buk malaikat utamanya puak-puak syirik hadap semua tu semua ni banyak kara yang mereka itu duk buat atas muka dunia Allah pun tanya di mana sekutu-sekutu maknanya di mana kau benar-benar hak mu duk semua duk percaya duk puja selain daripada aku mari ayat 75 وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا Dan pada hari itu Kami keluarkan dari tiap-tiap umat seorang saksi Seorang saksi di sini iaitunya Rasul Pendapat mujahid Iaitunya Rasul Jadi Rasul ni Pakat mari jadi Saksi dihadapi ya Allah rakyat katanya ya Allah aku sudah sapa dah ajaranmu kepada kaum aku dan kepada umat aku. yakni rasul mereka sendiri yang menjadi saksi tentang apa yang mereka lakukan semasa mereka di dunia ni saksi yang jelas rasul-rasul diri dihadapi ya Allah taala Yunyan Yan katanya dia sudah pun sapa nasihat royak segala yang menjadi ajari Allah kepada kaum dan umat lalu kami katakan kepada golongan yang kafir ini Allah ciceng royak kepada orang-orang kafir pada hari itu dah rasul jadi jadi saksi siap dah maka orang kafir hodok bokok pada takut gerung sebab yakin lah katanya mereka tetap akan pergi ke niaka Allah pun royak royak kepada orang kafir Bawa lah keterengi dan bukti kebenaran kamu maka pada saat itu mengetahui lah mereka bahawa kebenaran hak ketuhanan itu tertentu bagi Allah baru jelas ha Allah Ta'ala semasa di dunia tak kenal tak si ibadat tak si rokok tak si sujud tak si masuk Islam tapi apabila sapa di akhirat semua pakat mengaku dan pakat tahu katanya Allah lah Tuhan yang sebenar lepas tu benda yang duduk syirik belong pada ni di atas muka dunia duduk percaya gotu percaya gani semuanya complom lah kau Tu lah orang kafe, Nyanyo dah orang-orang kafe, Allah tak ada arah. Tapi walaupun kita berasa sekaligus katanya nak we masuk Islam, tapi bukan arti semua orang yang kita royak Islam tu dia masuk Islam. Walaupun orang tu kita tak ada seru, tak ada royak kepada dia ha Islam satu persatu. Boleh jadi dia ngaji, dia reti ha Islam melalui dia baca, dia duk tengok orang Islam, duk buat gitu, duk buat gini. Tapi benar ni adalah hidayah. Tuhan buka pintu hati siapa. Dia Tuhan buka maka dia nampak lah Islam. Tapi walaupun alim reti bijak setara mana Tuhan katuk pintu hati, maka duk gelak gelemak situlah. Supalah juga kita orang Islam hak Islam asan walaupun tahu belaka ikut tanya reti belaka tapi dia Allah tak ada katuk pitu hati balik mata hati kita Allah hak ni ya walaupun anak orang Islam baka Islam sekalipun tapi hidup hidup tak kena inilah yang kita duk usaha dak kace usaha ngam mengaji baca dengar ama berime saya duk tengok dalam Quran dak allazina amanu wa amilus solihat tu herayak semua 50 kali illa allazina amanu wa amilus solihat 50 kali ada sekali ya yang ada di dalam Quran illal ladzina sabaru wa amilus salihat ada sekali patu panggil orang beriman ya ayyuhallazina amanu dalam quran adanya 89 kali tapi Allah Taala panggil ya ayyuhal kafirun dalam quran qul ya ayyuhal kafirun So, apa tu? Yang kedua, ya ayyuhallazina kafaru la ta'tazirul yaum. Dua tu yang ada dalam Quran. Apa tu? Ha ha orang kafir ni tu tak ada panggil. Hei orang kafir. Tak ada panggil, tapi royak perha pok-pok dia ni banyak. Tu hai royak dia dalam Quran. Sebab apa tu? sebab nak bui amarah kepada mereka dan teren orang-orang Islam jangan duk perangah supaya dengan perangah orang kafir kita semua tahu belakang orang-orang kafir ni syirik dia tinggi syirik dia tinggi pitikam gotu goning gotu goning yang puak dia buat banyak kita pun jangan puapan, jangan kiau kong, jangan masuk dekat dengan benar-benar hak pasal syirik. Duk buat azimat, duk percaya ke, bomoh hatu, buat ga tu, buat ga ni. Tak boleh. Walaupun sikit kita jangan wiada, syirik seluma-seluma ataupun piah-piah pun jangan wiada. InsyaAllah orang apabila akidah dia betul, benar, cuci, bersih, maka orang tu misit banyak boleh masuk di dalam syurga dengan izin Allah Ta'ala bosanya buku kita dah bukunya pasal syirik ha, ni kalau siapa pandai boleh royak banyak lagi tu lo royak dah saya dek bila-bila yang pertama sekali syirik fasik munafik kafir Lepas tu hak lain-lain lagi Kiyah sendirilah Gapo yang dikatakan dosa-dosa besar Dan sebab boleh orang tu kena masuk dalam neraka Sebab tu Lepas tu dia mula Mari duduk dalam otak Hati cara hidup manusia Hak pasang tak cuci Hak, tak, hak, hak pasang Cema-cema karuk-karuk Otak dia otak tak kena Hati dia cemar perbuatan dia dia buat belakang buat kau tu buat kau ni hak tak tak molek itulah pucuk boleh manusia kena masuk dengan kau waliyazubillah tapi orang hak bersih Allah Ta'ala jaga sungguh iaitunya man asamahullah orang yang Allah Ta'ala jaga pelihara molek itulah yang dikatakan al-mukhlasun al-mukhlasun iaitunya orang yang dijaga molek-molek amal dia, akidah dia, akhlak dia, gapo-gapo semua tu jalan tu. Hak iblis kecek depan Allah. Illa ibadaka minhumul mukhlasun. Kecuali illa ibadaka minhumul mukhlasin. Silalah saya baca. Illa ibadaka minhumul mukhlasin aku nak tipu semua anak cucu ada kecuali hamba hambamu yang terpelihara maknanya hak mu jaga sungguh ya Allah hak ni aku tak boleh aku, aku tak boleh tipu pas kita nak masuk lagu mana ni nak jadi hidup kita kita sendiri duduk di dalam al-mukhlasin tu duduk dalam golongan orang yang Allah Ta'ala jaga kita akidah perbuatan usaha mikir hijau, makan, minum. Ha tu jalan tu. Tak sewi tipu, ditipu oleh syaitan dan sebagainya. Akhir sekali, maka pada saat itu, mengetahuilah mereka bahawa kebenaran hak ketuhanan itu tertentu bagi Allah dan dengan itu hilal hidal lenyaplah dari mereka apa yang mereka ada-adakan secara dusta dahulu. Wadalla anhum ma kanu yaftaru. Hilal habis. Hak duk dakwa, duk rakyat katanya, kuaka tu, gotu boleh tolong, hak dia duk semoh, penti peng, dalam hidup, orang-orang kafe, hilang habis. Hak tu lah, Allah Ta'ala mula hukum orang kafe, kena masuk ni aku. Allah, nah, kita, wal'iyazubillah, minta jauh, dengan Allah Ta'ala daripada api ni aku, dengan sebab syirik, dengan sebab, tak betulnya akidah, tak betul cara hidup, insya-Allah orang yang Allah Taala jaga molek semua dalam hidup dia akan selamat dunia dan akhirat. Itulah dua ayat iaitu 74 dan 75. Lepas tu ayat 76 ni dia masuk kisah korun. Insya-Allah esok kita masuk dalam seguguh yang Allah Ta'ala wayakha korun yang mana dia kaya dia pun sepupu dengan Nabi Musa alaihi salam insyaallah kita dengar besok wasallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh